sonrisa por la mañana me hace sentir tan feliz. Eres para mí un regalo que siempre quisiera tener. Todo esto como un sueño, no me quiero ni despertar. Todo es como un diseño que quiero dibujar amor, mi amor, todo es para ti. Mi amor, mi amor, siempre estoy aquí en tu corazón por una razón. Eres el único así, mi amor, mi amor. Di que me amas, di que sí. para ti. Cada vez que estoy en tus brazos, siento que yo puedo volar. Ni tus besos ni tus abrazos nunca podría olvidar. Estoy feliz en cada momento, no me quiero ni despertar. Esto es amor simplemente. No me quiero parar. Mi amor, mi amor, todo es para ti. Mi amor, mi amor, siempre estoy aquí en tu corazón por una razón. Eres el único así, mi amor, mi amor. Mm, amas ti que sí, mi amor.